大家好，你们好，早上好啊！玲玲又来啦。 <laughs> Today I'm g o n n a t a l k in Chinese to you guys, c a u s e a lot of 我的网友就是让我跟你们说中文，然后跟你们嗯听一下我的中文怎么样。所以我今天就要用中文说话。 Yeah, I'm a little nervous about it. I don't know why. I'm just nervous that people are gonna be like, "Oh, that's so bad. Sorry in advance." Okay. Anyway, 啊，我现在就在看我的作业，明天的作业。对，然后我现在也在等那个快递来，因为玲玲又买东西了，因因为冬天这里冬天好冷啊。然后现在那个。 温度就越来越冷，越来越低， <coughs> 所以我就在淘宝买几个好的东西， <laughs> 对，那外套、毛衣还有什么的，对，马上去楼下叫那个快递。我现在再看一下，他还没来。 <laughs> 然后快递来了之后，我要出去，因为我请我的少数民族的朋友出去吃饭。 嗯，然后你们可能问我为什么请他出去吃饭，是因为我想去一个他的，他是少数民族，但是，然后他是回族，Muslim，Chinese Muslim，呃，minority，呃，one of the minorities here in China。他是从甘肃，不是，不是甘肃，他是从宁夏过来的，对，然后我让他带我去一个。 他回族的那个饭馆的地方，对，所以我们就是十二点见，然后一起出去吃饭，然后到时候我要让他跟你们介绍他的回族的菜，还有回族的文化等等，对。 <laughs> 我刚到。 吸满了，这个是我最美丽的朋友， <laughs> 最丑的。哎，不是不是，哪里 <laughs> 哪里丑， <laughs> 我找不到。啊，你说你你给他们介绍你，你已经开始拍了吗？ 开始了，嗨哦！ <laughs> 要介绍什么？他 <laughs> 叫， <laughs> 我叫马月，马月，我是少数民族，回族。少数民族，我不吃猪肉，不吃猪肉。所以接下来我们要去的那个餐厅没有猪肉，是是专门让少数民族去的一个餐厅。那你们吃什么？就不吃猪肉的话，吃什么？牛肉啊，羊肉啊，鸡肉啊，鱼肉啊都可以，都可以，所以是跟那个穆斯林一样，是吧？对对。哇哦！ 好，那我们到了这个到了新疆餐厅，新疆餐厅，哇哦，还有音乐，对，新疆人就很喜欢唱歌跳舞，这都是他们的音乐。啊，好像。这个是什么？这个是什么语言呢？维吾尔语，维吾尔语吧，和土耳其的语言很像。哇，那我特别期待。哦， <laughs> 啊，你好，两位，哇塞。 <laughs> 哇，你看，有那么多好吃的呀！羊肉串啊，抓饭东西。对，我肯定想吃。 <laughs> 你在这边。 <laughs> 我肯定要吃那个羊肉串。他们的酸奶也比较有怜，哦。可能会比较酸。是吗？我好像喝过，在云南喝过了。哦，还有什么？我不挑食。都可以，都可以。好，那我们要吃多少那个？ 羊肉串可以吃，来四个吧，四个，四个，对，来来四个羊肉串你看这里的服务员穿的很好看，那个是回族的服装吗？维吾尔族，维尔叫什么？维吾尔族，鬼。维吾。 维吾尔啊，新疆的是吧？新疆的，新疆的，嗯，知道了。新疆很多民族，他们的服装都不一样。哦，是吧？维吾尔族的特色。嗯，还有哈萨克族的那个帽子。哦，没看到。我们现在在聊这个回族的人，对，然后很多回族是在新疆，是吧？对，是就是这个。我们聊的是。 南教的少数民族有回族，有新疆的维吾尔族、哈萨克族等等。然后中国的回族，除了在新疆，还有宁夏回族自治区啊、云南，包括北京、上海那些大城市，很多地方都有。对，它是除了壮族以外，中国。 多的少数民族可以回族，但是像刚刚我们哎，你先说新疆在哪里？新疆在很多人说，新疆在中国最西北的地方。西边，西边这那个是北京，嗯，新疆是在最远的地方， <laughs> 对，离那个 Pakistan 什么的很近，p a k i s t a n 你们吃特色的吗？或者是你们是跟别的中国人一样吃的？对我们吃的菜跟这些很像，嗯，就是米饭、炒菜、面条，但是就是，呃，回族是不可以吃猪肉啊，对，鱼肉、狗肉啊，都是可以，因为不脏，呃，脏是吧？对，也不吃脏，就是。 规定的啊，对啊，然后你们你们也去那个那个那个回族他们去那个那个回族的教堂叫什么吗？对，清真寺，清真寺，清清真清真寺。伊伊能叫什么？这个我不知道，叫 mosque，嗯，清真寺，个 m a s k 跟那个穆斯林一样是吧？对对对对对。 那你们你们经常去吗？或者是有时候去吗？就是家里，比如说是呃，有家里的祖先要过忌日的时候，比如说我的祖父，他是前年的今天去世了，然后到了今年的今天是他的忌日，我们就要给他过这样的一个忌日。我们家里的男性长辈，男生就会去这个清真寺做礼拜。 怀念他们，或者是他们的墓地，然后家里的女女人就在家里做饭，然后招待亲朋好友过来，就我们一起缅怀、纪念我们的先人、祖先、我们的长辈。这个挺有意思，因为我在马来西亚的时候，那边也有穆斯林，然后我们他们也有一个节日，然后我陪他们去那个。 再说一遍，那个叫什么？清真寺。清真寺。对，我也可以，咱们去看一下，我觉得这个挺有意思。的。但是他们那边都穿，都戴那个头巾，头。对对对。但是跟你们一样，不吃猪肉，不吃那个狗肉。那这个回族还有那个穆斯林人有什有区别吗？没有区别。穆斯林是一个大的，啊，它是一个大的圈，里面包含了。 里面包含了阿拉伯地区的人、明白马来西亚这些人，同时也包含了中国的嗯，以及新疆的维吾尔那这样啊，OK，那我明白了。哇，菜来了，看一下。哦耶！新疆最有特色的抓饭， <laughs> 菜已经好期待，哈哈哈哈中国人都超喜欢吃饭。哈哈哈哈。啊，所以你说这个这个菜叫什么？ 抓的抓，嗯，其实他们最早这样叫，就是因为新疆人他们会用手抓，啊、但是你们现在用筷子是吧？啊，哇！我觉得这个饭馆就越来越潮是吧？越来越热闹。 <laughs> 这个是中国的样子吧？因为因为现在是午饭的时间，对，所以人都在这吃饭，所以我们先我们先尝一尝吧，这个菜呀。 我们现在尝一尝这个奶茶，给大家做一下表情。哇，这里面有那个葡萄干，可以拍一下我倒奶茶的样子。哦，对，这个是奶茶。哇塞，太好看了哟！你看，哦。 样的奶茶，特色奶茶，来干杯。 <laughs> 挺好的，然后服务员觉得这个很有意思，他一直看我们。 <laughs> 对对对，我们在排的时候他一直看我们了。哦，这个奇怪的老外在干嘛？ <laughs> 这个也挺好吃的，这个比较咸是吧？ <coughs> 里面有肉有。 是牛肉吗？这个牛肉，就叫烤烤包子，烤烤包子，烤包子，烤包子。 <laughs> 哎呀，中文太难说了。 <laughs> 嗯，这个很复杂，一边拍视频一边吃饭，然后用筷子，然后……嗯，这个挺好吃。 里面的这个馅儿，你看，全部都是肉，全部都是肉。嗯。对，所以玲玲很开心，因为在中国吃的太少了，不吃肉不知道为什么，就是因为那个啊吃肉，但是吃的很少。 <laughs> 嗨，我们吃完了，然后我先要说再见了。对，我送我先送他回去学校，然后我自己要坐地铁去另外一个地方。 拍照去，拍照片去天堂，去天安门。天安门，谁知道？我不知道。 <laughs> 先去吧。你明明去过很多次。对对对对对，我超喜欢那边。 <laughs> 我很喜欢中国北京的历史。